हेलो नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई सो अहिले चाहिँ म म बस्ने ठाउँ चाहिँ यहीँ हो अनि सो म बस्ने ठाउँ चाहिँ यही हो र सो वरिपरि हरियाली छ होइन सो यहाँ के फरक छ भने नेपालमा चाहिँ उताबाट अथवा हुन्छ नि विदेशमा चाहिँ यताबाट चलाउँदो रहेछ यो मेरो पहिलो अनुभव आलु बख्राहरू स्याउहरू फल्दो रहेछ धेरै नै अहिले त सिजन गइसक्यो डाउन भइसकेको छ अनि हाम्रो भाइले भिडियो बनाइरहेछ युट्युबमा यसो फलो गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिले हामी रोमन यहाँको टक्क बाटोमा भनौँ न जङ्गल त होइन जस टुरिस्ट एरिया हो ठिकै छ यो ठाउँमा म सहरमा बसेर दिनरात पैसा खर्च गर्नु भन्दा एक दुईचोटि घुमेर चित्त बुझाएकै ठिक छ road It's also oh, very old place. not city. Not cities, yes. Rasinati village. I can't do nothing better. That's why i too. My life's sunny and better. Girl, when i like a star in the skylights. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, go, go, go London, Paris, Tokyo, oh Shawty, we could go Don't need no luggage, cause na na na na Don't need no stress, guys, na na na na Just be in your sunglasses, uh, sunglasses, uh, yeah I want nobody but कम्पनीको म्यामले कारमा ल्याइदिनु भयो सो अहिले चाहिँ हामी गाडीमा आइसकेका छौँ गाडी चढिसकेका छौँ सो युरोपको बस चाहिँ यहाँको नेपालको लोकल बस र यहाँको लोकल बस के डिफ्रेन्स हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु सो होइन यहाँ चाहिँ कोही मान्छे छैन होइन अब यस्तो राम्रो छ है एकदम सिटहरू चाहिँ सफा छ अनि तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ हेर्नुहोस् नेपालको भन्दा भिडहरू नहुने आफ्नो टाइम टेबल जस्तो यहाँ आएर चाहिँ पाँच मिनट पनि रोकेन मिनट टु मिनटमा हिँडिराख्ने रहेछ ठ्याक्कै अहिले हिँड्यो अहिले हाम्रो नेपालमा रोकेछ यता रोकेछ उता रोकेछ टेन्सन मात्रै ऊ आफ्नो टाइममा टाइम कसरी सिक्नुपर्छ भनेर हाम्रो नेपालीले चाहिँ युरोपलाई हेरेर सिक्नुपर्छ टाइम टु टाइम चाहिँ वर्क चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ अहिले मान्छे पेसेन्जर छैन हाम्रो नेपालमा घर रोकिरहेको छ तर यहाँ रोकेन नि छ या छैन उसको टाइममा हिँड्नु पऱ्यो हिँड्दै night that sounds good When you're down and better Shawty, I'll be there for you We'll be like